Olá de novo, porque me deixou aqui e não quis se despedir. Não estou preocupada, já estou acostumada a ser passada caixa postal Eu não aguento mais ouvir sua voz no meu quintal Perdão, você já me pediu Mas eu não dei nem volta As coisas boas vão embora E o furacão demora pra passar Você só precisava de um amor Titanic sempre foi meu filme favorito Porque a gente assistia junto Até minha melhor amiga decidiu gostar dele tão bem. Eu fui tão tola esse tempo todo Pensando que tinha alguém Olá de novo Porque me deixou estou preocupada, estou acostumada a ser passada para trás e falar em tanto mais. Só quero te dizer que você não foi o único a me trair. Amigas, amigos, tias e tios, todos foram capazes. Olá de novo. Porque me deixou aqui e não quis se despedir Não estou preocupada, estou acostumada A ser passada para trás e falar em casa